नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र म आज तपाईँहरूलाई फोटो चाहिँ हामीले कसरी एडिट गर्ने त सो यो कुरा चाहिँ हामीहरू थाहा पाउनेछौँ सो बिना कुनै टाइम वेस्ट गरी भिडियो सुरु गरौँ सुरुमा चाहिँ हामीले यो माथितिर फिल्टरमा जाने अनि यो क्यामेरा र फिल्टरमा चाहिँ क्लिक गर्ने क्लिक गरिसकेपछि एउटा यस्तो प्यानल आउँछ सो त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीहरू डुप्लिकेट गरौँ यो लेयरलाई चाहिँ कन्ट्रोल जे गरेर पछि चाहिँ हामीलाई डिफ्रेन्स हेर्न चाहिँ एकदम सजिलो हुन्छ सो फिल्टरमा गएँ फिल्टरमा गएँ अनि क्यामेरा र फिल्टरमा गएँ हामीहरू बेसिकमा जान्छौँ सो फर्स्टमा चाहिँ आउँछ वाइट ब्यालेन्स सो वाइट ब्यालेन्समा चाहिँ हामीले के गर्ने त वाइट ब्यालेन्समा चाहिँ दुइटा चिज दिएको छ एउटा चाहिँ टेम्परेचर अनि अर्को चाहिँ टिन्ट टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले घटायो भने चाहिँ एउटा कोल्ड वेदर जस्तो अथवा ब्लुइस कलर चाहिँ हामीले दिन्छ भने बढायो भने चाहिँ वार्म अथवा यल्लो कलर अथवा यस्तो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सो हामीले चाहिँ ठिक्क हालौँ अनि यो टिन्डमा चाहिँ ग्रिनियरी पनि गर्नु मिल्छ भने यो मजेन्टा कलर पनि हामीले ल्याउनु मिल्छ सो अहिलेको लागि यति हाल्यो सो यसपछि चाहिँ हाम्रो थर्डमा छ एक्सपोजर एक्सपोजरले चाहिँ लाइट बनाउँछ यसरी लाइट चाहिँ बनाउँछ डार्क पनि गर्नु मिल्छ यसरी लाइट अहिले मैले यति हालेँ कन्ट्रास्टले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि घटायो भने चाहिँ फुङ्गौराइन्छ र बढायो भने चाहिँ यसरी डिटेलहरू तपाईँले पुरै यो कालो डिटेलहरू देख्न सक्नुहुन्छ पुरै कन्ट्रास्ट भएको छ मतलब इन्टेन्सिटीलाई चाहिँ पुरै बढाइन्छ अनि यो हाइलाइटको काम चाहिँ यसरी कुनै तल्केको ठाउँ छ भने त्यसलाई अझ तल्काउने हेर्नुहोस् है हाइलाइट चाहिँ बढाइन्छ सो लागि मैले यति हालेँ अनि यो स्याडोले चाहिँ यो जुन चाहिँ डार्क पार्ट छ त्यसलाई चाहिँ उज्यालो दिन्छ हटायो भने यसरी डार्क तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ वाइटले चाहिँ वाइट पार्टलाई चाहिँ बढाइन्छ भने ब्ल्याकले चाहिँ डार्क पार्टलाई चाहिँ बढाइन्छ सो लागि मैले यति हालेँ टेक्सचरले चाहिँ अब क्ल्यारिटी दिन्छ सो टेक्सचर र क्ल्यारिटी चाहिँ एउटै हो बिहाजले चाहिँ अलिक गाढा बनाइन्छ सो तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ भाइब्रेन्सले चाहिँ कलर दिन्छ कुनै स्पेसिफिक ठाउँमा कलर पुगेको छैन भने चाहिँ भाइब्रेन्सले चाहिँ कलर दिन्छ भने सेचुरेसनले चाहिँ ओभरअल कलर दिन्छ सो मैले यति हालेँ र ओके गरेँ र तपाईँले डिफ्रेन्स देख्न सक्नुहुन्छ पहिला यस्तो थियो अहिले यस्तो छ सो तपाईँले चाहिँ ट्राई गरेर चाहिँ यसरी गर्न सक्नुहुन्छ सो यो कुरालाई चाहिँ तपाईँले याद नगर्नु भए पनि तपाईँले चाहिँ मोबाइलमा नि देख्न सक्नुहुन्छ यही कुराहरू सो मोबाइलमा अथवा ल्यापटप छ भने ल्यापटपमा चाहिँ तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ सो हामीहरू फेरि पनि भेट्नेछौँ तपाईँसम्मको लागि stay safe keep learning keep growing and bye bye